Oh, good morning, sì, eh, qui sono, diciamo, eh, sono le 11.10, eh, ma mi sono svegliato un'ora fa per una serie di cose, però lo faccio solo dopo un'ora il report, quindi adesso ci ho fatto tutta una serie di cose quotidiane quando ci si sveglia, perciò, per cui adesso poi sono fatte praticamente un'ora dopo, però per me è come se fosse ancora le 10.10, diciamo, e però comunque, come dico in questi casi, certo non una mattinata prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro o semplicemente oh, semplicemente David Lynch. It's uh, March 29, 2022 and it's uh, Tuesday here in Naples. Um, middle morning, uh, very serious middle morning, yes, very still right now. Um, 62 and 6 Fahrenheit around 17 Celsius. And this means that, mm, uh, is that they really, really, really, really soft, like in these days, in this period. Sì, in effetti it's a climate, a spring climate, really spring climate. And atmosphere, as always, as regard the video thoughts of the day, um, lo faccio sempre eh, separato da questo, quindi nel caso interessa, occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. I think that uh, this afternoon, eh, comunque tra poco, ormai è tra un'ora, già pomeriggio, uh, the temperature uh, si manterrà sullo stesso livello o salirà di qualche grado, ma su questo, come dico sempre, non siamo dei maghi, non possiamo saperlo, vedremo. But the really important thing eh, is that for me, in a negative point for me, ma vedremo, le cose sono sempre in evoluzione, we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine with this atmosphere, ma vedremo, come dico con la mia, fra con la mia frase cult, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, <laughs> ma da solo se will see, secondo me potrebbe anche uscire il sole, vedremo poi viaggiare. Say the this, so from the mythical window with the colored curtain, Certo, non sublime oggi, ma... Certo, non sublime oggi, ma nemmeno brutta, anzi, bruttissima, anzi, be bella sempre grazie l'effetto creato da questa inquadratura, alla luce, e quindi che si crea eh, dal colore stesso nelle, della tenda, <laughs> dai colori stesso, and it's a green roller shooter behind me, on the top, not visible, and in fact are in the shot, And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day in molto people follow the channel reports un saluto davvero a tutti scusate se ho cambiato stanza ma non dipende da me uh, comunque faccio anche un altro saluto c'è cioè un'altra parlo anche di un'altra cosa un nuovo saluto finale aggiungo anche questo Have a great breakfast everyone, perché per me la colazione è una cosa santa, per cui la mia bella colazione con i cereali al cioccolato, eh, biscotti di gocciole, i goccioli detti eh, qua chiamati balocco, cioè questa casa balocco, i più grandi biscotti di gocce di cioccolato secondo me sono di questa casa, detti anche gocciolo una decina di biscotti di questi più altri 4-5 di pan di stille. Vi invito a vedere la mia playlist sul food, sui cibi perché c'è già, potete vederla anche infatti la colazione. Sì, eh, spero anche per voi sia così questa cosa e quindi il mio stomaco brontola, non so il vostro. Lo sentite proprio che brontola? Sì, quindi Evolso a great breakfast. Anche al nuovo 26esimo iscritto, li saluto sempre i nuovi membri quando li noto il giorno dopo. Ovviamente non, non noto il nome, non ho dato il nome, ma ti ringrazio lo stesso. Uh, sì. Um, quindi ci vediamo al video tuzzo del giorno nel caso lo faccio o domani